اعتقاد الو كرام حوالي يا كرام انا ايش يا سلام ايش اسمك ايش اسمك كرام ابو نشمي كرام ابو نشمي اعتقد كرامة هوية كرامة ايش اسمك ايش اسمك؟ ولا بتعظم احنا Yat yat yat yat. Yat yat yat.